Umaha kapan dewek turunan tidinya turunan Nabi Adam dewek masihsho teh di gunung Simul ayaah di nasagara siloka ngansikdina pasir silib malahku je lemah sok di mitosken punya aya tempat Semar malah diitoskan Bedinyiun Gamar Semar ditulisan aksara Arabtinawaih kuning pajar pajarkan paragi usaha paragi dagar padahal peranggi usaha Mamo gede Nah salah falsa pa salah perseepsi itu pahana uh, Rarastiklon kene

Hartina dunya helak kepada rukun iman dian kudu percaya karena poi akhir percaya karena wawala ya tadi akhir akhir tidak pegaweiian eh, tadi dia dikerdil ketah cap atau dalil antal mau tuh koblal mau tuh teh Hartinakuru bisa maut sajaca mati tehk let kurang diletikkan kumaha diletik jadi kundungan disehat disederhanakan jadi kurdungan yang Kawepa getok jadime ngomong teh pikir hela bulah-balik lunak letahkuru di satu kangen akal yang elingan dan kurang Sunnah barang nama ak beda maksud masyarakat wacing asak-asaknya ngeja tutung realisasitina antal mau mau tuh jadi samping tak itugo beda paham bisa utak sayatik cekcokribu dewekmarek nanyakenu sook segang naon naon tak dewek dewek mananya mukul so segang neon tuh dumeh bilagu uangili wangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewe kubudak ngoora hayangku sorangan we dibalik mana nama tadimekarkanhati dijuukan mata itu gini ba maju-maju

di zaman Kiwar mau teh kudu adaptasi tea kolaborasi kolaborasi jeung alam canggihbalama membran ayaah lampu zaman guys maju Sabtu tur mengikuti yang

wo Hai bisa ngolo na teh dewek kerbutuhguruung Ja dapur atuh puguewe dewek kayakang ma atau bisa dicekok eh, kumpul ditagih eh

Ulah waka amak karena pemadegan Batur GBC etap pemadegantik proses kene jadi ulah wanyanyalahken kalau marud sampek sebab etap ke di parut mah diproses kene acan ah, jadi opak jadi aci jadi karek marud wungkulge luar tidak tekan deh

<laughs> pakai a bisaku dewek dijawabhampura hmm, jeksanajan dewek disebut kalau tamampuhan jelemaman terbatas ja jadi duit ditanyakanku selain de Bob Nabi Adam hmm. yakin Bapak Oge ngaku yin anu dijadikan mimiti manusiaku Allah teh Nabi Adam tak Abdi rada cangcaya upa Mingguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keeh genyelong daratan masih kene budahan batu masih kene beyetah Bapak guysku meledang dinya A Bapak Nabi Adam lain namun Bapak ngaku Nabi Adam ha apa Bapak kagungan ibu kaguan Ra sedangkan Nabi Adam buan keraan jawab ibu jadi patong-tong jenyawe katur Kyai tetangganyabre Nabi Adam anu gelar kadunya ti Semar Bapak Man merada gelok gitu ngomong kejadian Semar dunya masih kelong daratan masih ke budahan batu masihkan jadi nanti jadi ribu jadiwi Kimiri nasi itu <laughs> diskriminasi jadi kontroversi tidak tadi jadi kontroversiya <laughs> hmm. <laughs> hayang Syih jadijaanmu u jadi pertanyaan deh Adu jadi bingung ce dunya masih ke nyelong daratan masih ke budhan batu masih keye Bapak terusku melenang di dunia malahan Bapak mau nagangoknyawihan Pak Nabi Adam Pak anu pan kadunya Bapak uula aku annya jadi kontroversiangshohor Har baku nabi paling akhir nurutan aya yang nurutan Sydek itu ha alusnya alus pertanyaan saya kira-kiranya Oh jadi bingung enak kalau Bu katanya hernyanya paha Kapan Bapakma sekeer ayapan tuang Rama Sang Hyangwenang tuang Eyang Sang Hyang tunggal kar-karya enak ngaku dunya masih keeh genjelong daratan masih keeh budhan batu masih keeh buyye Bapak terusku melenang di dunia Umaha Kapan dewek oke turunan tidinya turunan Nabi Adam dewe masih di gunung Simul ayaah di nasagara siloka ngansikdina pasir silib malah kuci lemah sok diosken ayat tempat Semar malah diitosken Bedi nyiin Gamar Semar ditulisan aksara Arabtinawasi kuning pajar-par pajarkan pergi usaha pergi dagang padahal paragi usaha modal gede Nah salah falsa apa nggak salah persepsi itu oh. hartnak dewek

mana karrap atau mikirtes lain ilmu eh, teloba dulu aya ilmu biologi antropologi numeroerologi filosofi hulu ilmu sastra ilmu elmu ilmu elmu laut anus sak itu leganak dipakai nuliskan ilmu jadi mangsinnak mu amahi tangkalan anak dipakai kalamnak mua amahi kuyna maha di nas mual ayahi perkara nubaka bisa nyontoan kammantenak sa perkara oke jadi jadi uh contoh-contosan namun contohnya jadi uh Allahnyi

bonhongngan si nanyanyata ingin mauritamatkan lamun tetamat disebutbuntut Bangkongtah lamun saamamet kabuntut bangkong tong pasri dipang para sehatbuntut Bangkok pada pada tenyako jadi ba nana

punyaki Peter ah, hmm, Bapak Hampur hmm. udah-garan prosesnya itu para gede <coughs> tak itu hmm, Bapak hampuraah Bapak

punya itu buka salah Ka Bapak Pakpun Abdinda dihampur mengku Bapak kecaphampurati tenang jadi Abdipangah yang dihampura kalaulaunya supaya tenang hidupnya tenang di dunia itu di udah- penga putuh teh cacak di BBM naik kening ke tenang saya eh tadi kayak jadi panjang atau Semar <laughs>

Kapan aya well mau para buat me benang apa dumeetapan Aliif na dinti ku ya dengan jadi harapnya harap Gering tuh bisa di bebanan kuj kuPS kujabar yametakya jabar Hai jadi Waduh Waduh wa ini sajatina dinti kuya di di

ma namun Abli Hayang jarah ke kuburan Semar daya bejana cerah kuburan Semar tak lamun Syah yang ini kuburan Semar ini kudu clear ini kudu lumpa u ngale ongko titah ini tapi kudu bari ccing lu mampa tapi ulah ngalegkah ah, liar pasti karena mikir hmm. tapi hmm. lumpa u ngalegkah hmm. siapa ceritakan tuh sanajan ini kam mana-mana tapi H ccing panteng di semahun angin Allah tadi Lailahai tak itu salatji deka mana ini Allah lumpalah ngalengka ulah Allah Allah Allah Allah Allah jika mana-mana ya Pak jadilah nepi tak jarah ka kuburan Semart kudu mawa menjadi mitos teh na kumapaki mabuki Abdi Semar rezekikan ladang korupsi radang basilat ladang judi Tongmboro makajeng ladang judi ladang serangan kedijakatan muama Semar

punya wonngannya Pak Gu Pak wongan wong teh lemah paradareng hmm? ah, ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah hanggang Cina awakku loban maka Seari bungkan <coughs> pada habis aya dina diri sewang sewang gi Semar dewekmargamaran cermin hmm. cerminas di gelo ke barudak permen hmm,